ეს არის მრავალკომპონენტიანი და მრავალწახნაგოვანი პრობლემა, არამხოლოდ პარტიების, არამედ სახელმწიფოს როლი ზოგადად არის ძალიან დიდი ამ პრობლემის აღმოფრაში, განსაკუთრებით პრევენციულ ზომებში, ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად და მე ვფიქრობ, არამხოლოდ პარტიები, არამხოლოდ სახელმწიფო და შესაბამისი ორგანოები, არამედ თითოეული ჩვენგანის, თითოეული ადამიანის, განსაკუთრებით პოლიტიკაში არსებული ქალების, აქტიური ქალების როლი არის ძალიან დიდი ამ პრობლემის აღმოფრაში.